Bienvenidos a Changemática, un canal que contiene vídeos tanto en español como en inglés. En este canal se van a tratar cuatro de los 16 temas tratados por la ONU, que afectan hoy en día a la sociedad. A la vez, se encontrarán pequeñas soluciones que podrían llegar a producir un gran cambio y ayudar a resolver estos problemas. Espero que lo disfrutéis.